Тайские соусы, как и все остальные блюда тайской кухни, собираются из пяти основных вкусов. Это соленый, кислый, острый, сладкий и умами. Не исключением является и очень запоминающийся соус намчин талей. Это соус для морепродуктов. Он так и переводится. Намчин – это соус для обмакивания, тале или талей – это море и все, что связано с ним. Готовится очень просто, можно сделать дома, подается ко всем блюдам, которые связаны с морем. Вот такого он цвета What? you Bye.